visibility natin magiging 4 visibility yeah. yeah. Ayan mga kaibigan, magandang magandang umaga Whew. Sobrang lamig Guard location natin dito tayo sa Rogers Pass Dito sa may uh, ano, truck stop dito Sobrang lamig Kaya pala hindi ganun na uh, kalakas yung aking uh, heater kagabi kasi grabe ang uh, lamig dyan sa labas nag blizzard kita nyo yung uh, aking uh, windshield grabe punong puno ng ano eh punong puno ng uh, punong puno ng snow yan tupiin ko lang ito at uh, ilinisin ko yung ano ko, windshield ko para makita ko yung naraanan natin. Ugali ko kasi talagang magano makaibigan kaibigan magtupi uh, ng hindigaan ko kapag umaga. Nanay ko dati tinuturuan ako magtupi, hindi ko masyadong uh, pinapansin ang turo ni nanay ko. Ay guys, itong unan na to guys ah remembrance ko kay Kanakan regalo rin niya sa akin to sangkunan kasama itong ito hoodie na Adidas ah, nanay ko hindi ko siya pinakikinggan dati masyado sa pagtutupi ng mga hinigaan pero dahil kay misis kasi laging nagagalit ayan natuto na rin ako magtupi ng higaan ko lahat kasi sabi niya magsisimula ang araw kaya dapat ang bahay mo malinis para hindi magulo kasi kapag ka marumi at magulo ang bahay mo ay uh, ang utak mo magulo rin walang direksyon yan Whew, palamig guys ayan guys so oh, kung nakikita nyo sa labas oh ayan ang windshield ko Unang puno ng yelo, lalabasin ko pa yun, bababain ko pa yun para linisin. Kagabi nga, ayan kung nakikita niyo yung mga botelya-botelya ko, dito na ako umihi kagab kagabi. Hindi ko na isasama dito kasi iba yan. Tatapon ko yan sa ibang sa tapunan. Hindi na ako hindi na ako bumaba kagabi para ano, para itapon o umihi dun sa sa labas. Kasi sobrang lamig. Ay, susot ko lang 'tong medyas ko, lalabas tayo para linisin ko yan ayun guys babayin natin oops ah punong puno punong puno ng isda uy ang lalim nito grado yan malalim yan meron din palang sumusunod sa akin doon ah. yabanti ko nga muna doon sa ano gitna Mm. Woo! Mapapaano ka pa sa ano eh. Sa... sa lamig eh. Ayan. Ayan, oh, kita nyo, oh. punong-puno. Kailangan kong tanggalin yung ano. Tanggalin. Baka masira lang yun. Tanggalin ko yung tanggalin ko yung snow na yan gigit na lang tayo guys linisin natin yung mga dapat linisin dyan ayan okay na rito tama na rito neutral oh, natin check na rin natin yung mga ilaw natin kasi pre-trip na rin tayo ikutan muna natin bago tayo umano ikutan muna natin tong truck natin pre trip bago ang lahat temperature nya okay okay yan, kita nyo guys oh nag snow Whew. ibang uh, ano nya kasi hindi pa siya mainit matakbo bakante yung hindi ko makitang ano flat likod tapos kung nakikita nyo wala kang makita puti hmm. puro snow ano buntok buntok na snow dito kasi dito guys ang ginagawa nila ginagadgad yan binubuldoser sa gilid kumbaga sa Pilipinas kung maisno sana sa Pilipinas ang mangyari ang mangyari ganito since wala kaya bumabaha ron hmm. one hop papagas ako mamaya dyan sa Sigamos ah. oh. Ayan o, oh, nakikita nyo kapaligiran kaga ah, nag snow puro snow oh oh gusto mong maglaro ng snow maglaro ka so anyways ito ang ating ano kasi kasuhin truck natin yeah. Huh. Ayan guys, naku po. Tagaktak. Yeah. Kailangan natin linisin. kasi kailangan talaga to o mamaya wala visibility natin magiging poor visibility hmm. uh. yan kunin ko lang itong aking ano hmm? gloves kasi malamig hmm. mag gloves lang tayo guys oh sakit sa kamay frostbite grabe wow Oop. yeah linisin natin yan lahat yan marami pa sa taas Wow. Up, yo. Hup. Yeah. Yeah. Yeah putra guys hmm? <laughs> matrabaho dito sa Canada mga kaibigan magandang bansa nga pero kung hindi ka rin naman magtrabaho rito wala ka namang aasahan eh na magbibigay sa'yo ng kakainin yan problema sana hindi ako hindi bumigay itong aapakan ko at yating ko rito ayaw ang apakan niya baka bumigay alalahin ko na lang ang apak ko dito <laughs> yeah. kulant natin kalahati pa oh, mamaya bumigay ang mga apakan ko what's up lang wala na lubat na siguro tong aking ano malamig masyado hindi niya kaya ayan kailangan linisin to yan grabe guys ito kailangan nating tanggal ng ano na to yan ah Woo! lamig sakbay ah Oh. Apa pula? Apa pula? Ya. dalang. Oh, yep. Oh. Rapih. windshield washer kalahati pa upyo yan ang hirap guys dito sa Canada ah, tis ka sa lamig <laughs> Ayan. Okay na yan. Yep. Oh. natin to nakalak baka pag prino natin pagbubukas yung uh, yung ating ano ang ating hood yan yan guys pinamahayan na ng ano eh ng lumot na snow <laughs> Woo! Wow. Lamig guys. Sakit sa tenga. Oh. <laughs> Oh. Ayan. Make sure this one is properly locked. Oh. ayan dito ka muna baka kailanganin pa ulit kita mamaya ah god wow ayan guys kita nyo oh. pati itong uh, ah, sobrero ko oh. punong puno ng snow grabe grabe uy ayan Malamig ng aking tenga. Ang sakit. Pati kamay ko masakit. Para man. But anyways, dire-diretso na tayo mga kaibigan. Nakano ko pa ng isno. Basa-basa tuloy. Pati pantalon, jacket. Ah mga kaibigan no. Maraming maraming salamat ulit sa pagsubaybay nyo sa ating video vlog ngayon Han, ang lamig-lamig. Masakit sa tenga. Grabe. At tuloy-tuloy na ako. Uh, hanggang sa muli, no? maraming maraming salamat ulit sa inyong walang sawang pagsupport sa mga video vlog natin. At mag-ingat po kayo dyan. At Merry Christmas and Happy New Year. Mm-hmm. Kita-kita mm. uh, kita -kita ulit tayo sa susunod na video. Bye guys! Lakay Pinoy Tracker